urtebete e, pasa da eh, gure bizitza gure bizitzetan e, salbuespenezko neurriak e, e, ezarriz. Baina hori aldiz ez da gertatu eredu sozioekonomikoari dagokionez. Kapitalak bere hartan e, segitzen du eta ez diote inolako e, salbuespenik ezarri gauzak errotik aldatzeko. Angela Davisek esaten eh, duen eh, moduan kapitalak eh, irabaziak e, pertsonaren gainetik jartzen ditu. Aberastasuna gure osasunaren gainetik eta kodizia gure premiaren gainetik. Hau da, inzuzen ere, aldatu nahi ditugun e, gauzen e, logikak. kapitalista hau guk ez dugu onartzen eta argi eta garbi esaten dugu eta gobernuak gazteok gazteon miseriatik urruntzeko neurriak hartzea ezinbestekoa da, e, neurri ausartak gainera. Horien artean egongo litzateke mila berreuneko soldata minimoa ezartzea, hogeita, hogeita orduko lanaldiak ezartzea, edota enplegua suntzitzeari utzea